Oh. Hola, nosotros somos de Unamos Pet y te invitamos a que vengas a descubrir con nosotros el taller de artes marciales mixtas aquí en CCH. consiste el taller de artes marciales aquí en CCH? El taller de artes marciales mixtas consiste en un método de entrenamiento diseñado para que los jóvenes CCHeros pudieran practicar de forma segura esta disciplina. Esta disciplina está basada en técnicas de kickboxing, muay thai, box y jiu-jitsu brasileño. Algunas técnicas estas disciplinas las adaptamos para que los jóvenes pudieran practicar de forma segura, quitando algunos golpes que pudieran lesionarlos para poder practicar de forma amateur y así pueda llevarse a cabo una constancia, un pleno entrenamiento para los chicos en esta disciplina de artes marciales mixtas. ¿Qué alcance ha tenido este taller fuera del CSH? Pues hemos tenido mucho alcance. Eh, los chicos han competido en, algunos torneos en, el interior de la República. Ya hemos tenido algunas peleas semiprofesionales en las ligas de Quintana Roo y Estado de México. Eh, estamos próximamente a ir a Tijuana a competir y también fuera del país ya tenemos propuestas para ir a Phoenix, a una liga en Arizona. Y nosotros por nuestra capacitación para la liga también hemos entrenado con bastantes coaches de los considerados mejores del mundo y mejores del país. Eh, hemos tenido participaciones eh, eh, con coach en seminarios como Raúl Arbizu o hemos entrenado con coach en California donde está la escuela de Caín Velázquez, que es el American Kickboxing Academy, del profesor Javier Méndez. Y ahorita estamos teniendo acercamiento con el profesor Roy Harris en San Diego. Y pues todo esto con la finalidad de que los chicos tengan una educación de calidad a su alcance aquí en el plantel. tu CSH además de ofrecerte actividades con fines académicos, te da la oportunidad de pertenecer a un taller con la finalidad de mejorar tu condición física y tu defensa personal.